Thank <laughs> you. похудел и съел четвертый том Отыскал и посчитал всю жизнь не в этом камне Ты все лгал и процветал за счет моих стараний Дал мне снег, а снег довел меня до смерти белой Два журнала пролистал, а в третьем отыскал веру Веру, веру dança pra ser